El objetivo de la cirugía era quitar un tumor de un niño que se ubicaba en el pómulo y quitar el tumor con unos márgenes de seguridad. Utilizamos la planificación 3D para delimitar los límites de la resección. San Joan de Déu Barcelona Children's Hospital is a pediatric and maternity health hospital It's a private, non-for-profit institution that provides health services to the public system with a concert with the public Catalan health system. Nowadays, we have more than 200 surgeries planned with 3D printing and uh, nine different specialties that are benefiting from this technology. paciente consultó a los 11 años de vida con una tumoración frontotemporal, centrada en hueso maxilar. El plan de tratamiento fue realizar quimioterapia durante tres meses y posteriormente venía una parte fundamental del tratamiento que era el control local de la lesión. Para ello es fundamental una resección completa del tumor Y en este caso había unos puntos muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, que el área afecta era la cara, que es la identidad del paciente. En segundo lugar, es un paciente pediátrico en edad de crecimiento, por lo que debemos mantener los periodos de crecimiento del esqueleto facial. Y en tercer lugar, este paciente hacía años en otro centro le habían realizado una enucleación del ojo izquierdo, por lo que era imprescindible mantener la visión de este ojo derecho. A día de hoy la planificación 3D es un procedimiento habitual en la práctica clínica de cirugía maxilofacial y especialmente en casos muy complejos como en este paciente en el que el uso de guías de corte o guías de posicionamiento traslada la planificación virtual del ordenador al quirófano y te permite ejecutar lo que tú has hecho virtualmente con una precisión para poder quitar los márgenes de seguridad junto al tumor de, tal y como tú has, has diseñado. In this case, after doing the 3D planning with the radiologist and the surgeon and doing the segmentation and the CAD file, we decided to print uh, different parts from the school and the planning that we did with the surgeon. The surgeon asked for having the school of the, of the patient to practice before the surgery the resection so that they can see the outcome that was planned and see the different uh, anatomical relations. They also wanted to see the tumor and the relation of the tumor with the different uh, anatomical parts and afterwards see if the implants fit uh, the patient and that way practice and be sure of all the process doing a quality control before entering the surgery. We choose to go for BCN 3D printers because that's the printer that we normally use for bone-based tissues and for complex surgeries in maxillofacial or traumatologic cases. We use that because uh, the materials used have a very good color and shape and we have the best results for the price, uh, having a very realistic solution that not only it's good for visualizing the case and the anatomy, but also for practicing and simulating the cuts that the surgeon would do. Tras semanas de planificación quirúrgica, se pudo realizar una resección completa de la lesión y además se preservó la visión del paciente. Por otro lado, en el estudio histológico obtuvimos datos de buen pronóstico, de buena respuesta a la quimioterapia y los márgenes de la lesión estaban libres de enfermedad. Todos mis amigos siempre me protegen de todo y siempre me ayudan mucho. Sobre la quimio tengo que aceptar la realidad y siempre tengo que decir que soy fuerte y puedo con todo.